拥抱你的独特品质，就是承认你作为个人的价值和价值，并让自己以自己的方式发光。在小爱中体会大爱的精神。每个人都是独一无二的。创造性思考。赛斯的话传达了对自己和他人的理解和同情的信息。他强调了认识和欣赏我们日常生活中爱的小行为的重要性，因为他们有可能将我们与存在于我们内心和周围的更伟大的爱精神联系起来。 赛斯鼓励我们拥抱我们独特的品质，并在社会规范和期望的范围之外思考。通过这样做，我们可以挖掘我们与生俱来的创造力和潜力，并摆脱阻碍我们实现目标和过上充实生活的限制性信念。赛斯关于拥抱我们独特品质的教导，可以通过几个关键步骤来理解：一、认识到您的独特品质。首先，确定是什么让您与众不同。这可能是您的才能。 兴趣或性格特征使您与众不同。二，拥抱你的优势，赞颂你的优势，并承认你的弱点，专注于你的优势，并找到利用它们来实现你的目标的方法。三，追随你的激情，追求能给你带来快乐和满足的活动和爱好，这将帮助您发挥独特的创造力，并以有意义的方式表达自己。四，做真实的自己。 不要试图去迎合别人的期望，也不要去适应你觉得不真实的模子。相反，忠于自己，并拥抱你的个性。五，与支持你的人在一起，寻找欣赏和支持你独特品质的人，让自己置身于积极的影响之中，可以帮助您更加自信，更有能力做自己。总的来说，拥抱你的独特品质，就是承认你作为个人的价值和价值，并让自己以自己的方式发光。